こんばんはモルスです、えー、前回の続きねやっていきますよいしょうわ なになになになになに L は L2、R2 こういう系があるんだよいしょ えっ、ー、と、動かせるようになりましたけど、相当手負いなんですけどね、これ大丈夫なのかなコンセプトアートアンロック、メインメニュー、エクストラ。はい、なんかあそこ宝箱っぽいのがあるけど、いいのかな行っちゃって。 いボートだみんなはどこきっと上陸したんだ他の生存者の痕跡を探せ 你啊，怪！你试是是。 うんいいんですよねこれね多分このままでとりあえず救命ボートがあることは分かっとっとっとはあこれ伝っていく感じか捕まってよいしょあ違うなうわ怖いえ これ上に捕まっていく感じじゃなくてえー、だってもうこれやるしかないも何もあっちに飛び移るっていうのそれは無理でしょうほうほう 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いこっちかはいはいはいはいはい落ち着いて落ち着いていいちゃんういおっほっおっほっほっ 前回もね話しましたけどアンチャーテッドシリーズ私はすごく好きで、えー、全シリーズ今や今までねやってますけど今回プレイステーション4でね初めて、えー、新作が出るということで非常に楽しみにしていますよいしょでまあ同じようなねアクションアドベンチャーの TPS ゲームということで今回これをチョイスしたんですけど なかなか面白そうで ないかななさそうですねはいえちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい当然戻れますよねこれええー 子いる落として マッチだったんですね、これね。ずいぶんでかい。またショットガンの弾かないかと思ってましたけど。 こちらは近い将来世界的に著名な考古学者となる予定のララ・クロフトさんのお部屋です彼女は今邪馬台国を捜索中そして美しき太陽の女王卑弥呼は私のご先祖様なのですサムふざけないで分かってるってばなんか雰囲気悪いから明るくしてあげてるだけみんなピリピリしすぎ何か悩み事突破口が開けたの間違いない でもみんなが信じてくれるかどうか要は自信がないのならばこの道のエキスパートじゃないお世辞とかじゃなくて本当にそう思ってるんだから私は信じてるしロスだってそうでしょ大丈夫とりあえず休憩しよう飲もう飲もう分かったそうするサムありがとう <laughs> 今日はいつになく真面目なようです アンクルだ君は私が今回の調査に真面目に取り組んでいないというのかサムの家族だけじゃなく私だって金を出してる状況はみんな同じ無謀な賭けはごめんだよだから進むべきは東だと言ってるの西じゃなくて邪大国がそんなそんなに東にあるとは誰も考えていない文献にもそんな記述はないだから誰も見つけられなかったんじゃない ロスにはもう話したの他の研究者たちに右へ習いじゃ何の意味もないでしょ君の思いつきで私の面目が潰されるのはごめんだこの調査のリーダーは私だぞあんたが現場に出るのはカメラが回ってる時だけだ私には30年の実績と東アジア歴史学の博士号もあるあなたは船の心配だけしてくれ船舶と言えよな博士さん 俺だってボキャブラリーはここから東へ進めばちょうどドラゴントライアングルに突き当たるでしょそこを目指すべきだってなあララ俺は君の味方だけどあそこは気の流れが悪いっていうか嵐だろバミューダがお遊びに見える <laughs> 俺は乗ったぜ伝承によれば卑弥呼は嵐を起こせたと言われてるし神話には何かしら事実が含まれているものでしょ邪馬台国がトライアングルの中にあるとしてはいこれがトライアングル内部を映した衛星画像 やばそうねまあなんとかなんじゃねえかおい冗談じゃないまさかおいいえレイユスの言う通りだ調査資金には限りがあるチャンスは一度だララのアイディアにかけてみようじゃないか俺は船長である俺の判断だドラゴントライアングルへ向かうぞどうぞご勝手によし詳しく話してみろ としててもしょうがない邪馬台国を探せなんですねうん邪馬台国をの歴史を追うっていうことで集められた人たちなんですね結構意外とこう見えて一本道なんですねこれねオープンワールドっていうかもうちょっとなんかいろいろ選択肢あるのかなと思ってましたけど まあアンチャーテッドもこんな感じですし意外とねグラフィックも綺麗でどれぐらいのボリュームなのかちょっとわからないですけどうわよいしょどうすんの はいはいあこここの位置で何ないしょ武器を探さなきゃ分かってるけどここを登りたいんですけど登れないこっちから行くん あいけたこっちから、よいしょであおおおおおこっから登れんじゃない登れたせーのおっとっとっとっとっとっとっとやるしかない 何壊れてないといけない教わったことを思い出してエ L に長押して。